uh, is in custody of the Turkish authorities uh, with some other Ugandans and they have been charged with uh, several crimes that have or offenses that the Turkish authorities have preferred, including uh, breach of immigration regulations and rules. They will be deported or, or they're already be, being deported and they're en route to Uganda, where they'll be in Uganda probably uh, in the early hours of uh, tomorrow morning. I wanted to take this opportunity to um, assure the family and friends and those who uh, have been following this story closely that Lumbuye, on arrival uh, with his uh, other accomplices uh, will be uh, received by the authorities, the relevant authorities, and they will be questioned by relevant authorities of the various offenses that they have committed, and some of them have a direct implication uh, uh, in Uganda. I'd like to assure you that uh, they will then be brought before the court of law after being interviewed and after statements being received from them. Uh, they will be before court of law and uh, the, the, the events will then take its course as to charges brought on them by the, uh, by the DPP. Uh, one thing I'd like to inform Ugandans that uh, I have read so much and seen so much hysteria in the social media that uh, if you were brought to Uganda, you, you might be mistreated and executed. I'd like to assure everybody categorically that uh, Lumbuye and others who will come to Uganda will be given uh, cordial treatment. muddi abantu simanyi mpulya ba bloggers babawa sente baani nosanga omusajja nze mbadde sibamunyi nze sibibeera kayavu no time bamwitaani simanyi bamwitaani nti e omulambo gwakibisobolwanga bagutwala ekisozi ebagutemako obugere hmm. mwamafina nga waali nakolaki nobody responds elie eh, repeated several times become the factu nayeate nokuba respondingno eh, no no tukiyita lifuting lifuting means ti akapapula akatono kayinza okupabulishinga stole nenjijayo nenjipabulishinga nga njagala janalizingira bantu ntioncept card kikolebwa ah, ah, ku bantu ba buganda mm. abantu ba buganda tibakolerwako concept card ondo simanyirugulu simayi bamwitani mm. information esakule kuba nkubuulidde nti nkimanyi lumbuye nzisibira banabira bayobunotembuula things anti birakinga facts anti ndedda anti kakati nkubulibire kwani nti simanyi banga nabulidde ayogera ekyo ekikazi bajja kitta kakati gwe maama fiina gwe bagambye ebintu ebyo don't you respond government does not respond a lie told lwaki ku social media oyo eyalinako abantu ogambye nti yes bo balina following yes. naye ogambye nti kati statement ekolebwa abo abagikola ba bloggers hey. Eh. government enerespondinga anti nkijjayo paka dina nki eh. nkugambye nti the concentration is on sparking a revolution they have taken olede buganda bagiina they know the sentiments of baganda baganda don't operate on logic kabaka ikati tekolera ku logic don't abaganda tibazanyibwako contempt card lwaki babibirivinga babirivinga radio katwe <laughs> ndikakati gwe ifo tiki by the time amawulire gali genza okkuba nti abalumbye wakibisopo lwanga nga mukwata n'abali feeke twabakutte nabaganda nti the birmingham six batega abasajja bairisi batega bo mulubiri lwa queen eh, eh. e birmingham polisi neka ntwogera tya nti tulina gwe tukutte nebakwata abali feeke omusajja yatega bomu mukibuga olukahoma mu amerika nga mumerika bakwata omuwalabu eyali asuzeemu yali egypt ngaalagasa nebamuzaayo antil they got the local police nti yali waabwe naye toyitaga nti balumbye wakibisopolwanga a story comes nga tewaliwo infot yonna ekoleddwa police the whole village will be sealed sinifa dogs will be go there kubanga babirudinga ki they are building they are inciting baganda to riot any advantage ate bakiraba andikugee tibakiraba tibakiraba ti bino byonna ebisatu biganye museveni defeated them decisively tewali riot no kakati bagenda kukola ki mm-hmm. to insit ekitegeeza how come nti ono ogumuyitaani isikolonologico akubulira nokubulira waliwo omusajja awandika akatabo nga papa bamusse yawandika akatabo nti ni gods name faha namuwandikira akatabo namugaa nti the devils name byowandiise bya devil Stan. Where is the, where is this author of the devil's name? Ayanukula abo. Bloggers, nobody has said it. That way, Sawana would know Siru Siru. This way, me to attend a meeting with those people. Ntizenyezo genda mwabo. Kakati, chikutegeza. Government is lacking about public relations. Yes, tebabitege. Aba, so, ba, ba communicators. Ba communicators. Also defending a government. Ngira bichizechi feno yona. Kakati wewama lukua toyo. akibisopo lwanga era nze sibiraba bagambye nti obawa abasodokisi yabadde ayigiriza naga nakulabula munange abasajja abo babi liriya sirida oba ye lwanga oba yaani nze siraba bintu ebyo eh, obyotobitegere otya anti mpulya boogera <laughs> nawulidde ayogera naga ti lwanga yabaga yagambye musajja gwe nakulabula ah. kati owenamirembe akuli abakulisayo nagamba na ewange teyaliddeyo kantu ani agaye nti yafudde byeyalidde eh. myairaf omanyi bwaba omanyi okuvuga emmotoka bwobeera mu motoka eri nga sigwa ovuga bwe basiba naawe ebigere bisiba nseka nze ntule wange nenseka amwenjoying life ewange teyaliddeyo kantu who has told you nti yafudde butwalid actually ekitegeeza <laughs> gwe omu ku balina otutubuulira byeyalidde oba byavudde mubuzibu hmm? <laughs> ah, communication babakubye ku communication bakamala kakale kankubuulire abantu bonna balabye sabasajja kabaka bwafaanana bamulabye bafaanana mhm. kabaka wa buganda taweta mikono ebuganda ebaeri mu buwambe eh, eh, nkabaka wabuganda tateka abaganda tuga nti emikono bagitadde gigitalira ntungo yawesa emikono emabega eh. bwakikola kabaka kiba kitya buganda ebeeri mubuwambe ebeeri mubuwambe eh. kakati ekyokubiri sekabaka muteesa owoluberyoberye yayingira obusiraamu nasoma ne kulaani nasiiba hmm. tayiri yagigaana hmm. kabaka wa buganda tayiwa musaayi mm. ku nsi ye teyagana okukomolebwa mm. gagati n'otunuulira tubuuza wanu kabaka ono eyalabise mutuddeizeego ng'afaanana bubi yakuba dduyiro nga bukedde bwagambye musambi wa mupiira gwe bataddemu ekiiso nadda mu kisaawe mayiga statement gyakola olwaleero nga teyagikola dda nti timulwadde what if hmm. nga kabaka yakisiza omukono bifo mayiga yalitekeza responsibility nti abadde mulwadde ekyo e, it is a communication concern nayesooka olye kano yaga nti obulamu bwa ssaabasajja eh. yatutegeeza nti si muntu wa bulijjo akyembuuzaera obulina okubaako ne privacy no no ife the kabaka fos kabaka eyavudde awo nga mulwadde yalaze mu ddwaliro oba wuwe yazeyo wuwe bwekibeera omulwadde bwatyo bategeeza nti condition eri manageable n'ogamba ekyokusatu nti bamugema covid eh, eh. finishing happiness yagemeddwa badokita be ono omulala gwali naye tumumanyiye mwagazi wa sente kubanga bo bano baina bwe tuba mass communication change agents to you get people who matter to influence others nadis bwe tuba tujikupalaning erapolobuti singa bambuuza you get people who have already involved in this thats why bwotunulya disaster nadis coffee they have succeeded in planting coffee why you don't need baganda to educate them about coffee planting mumbadde mubimanyi simanyi ettaka tumale obbiika ebiro ebyo byabubinzize <laughs> wano eh. communication concern eh, eh. mayiga ogandi teyakola communication before, before. Mm -hmm. abantu ne bamulaba nga afaanana bubi mm -hmm. yakuba dduyiro if why, did, why prevented mayiga from informing the public nti wakiteyabagamba mabegako nti omutanda era nze kyenva mbakuba kiri kimu nti singa mwakyanawonsenze ti kabaka akisiza omukono enyumba yange singa ziri ku ttaka obwobwe buwagira museveni amuteringeyoate owulya baganda baganda baganda baganda andi museveni's communicators wold bring liplay the whole of museveni's speech weyayogerera ebigambo ebyo andandawati circumstances bubajjamukamu museveni's communicators where are they aa ah, ah. kati mwamirundi oli media consultant eh. issue eno because omutanda talwadde leero anti bakyogera baali kugambye ee eh, bannange eyava e kenya ng'ava kulambula mikwano gye omusajja mayega n'akugamba nti yagenze kulaba wunkuli kinyata mm. nawubira nabantu ngaakomewo afudde atya singa ekibuga kyako omuliro god save das museveni ayina emikisa gyetwalowooza nti yali pr anti olimba ki mayegoyo n'omutwe gwe ne galubindi ze do he have the courage to inform baganda that the kabaka has been sick for a long time mm. balikikubye kumuseveni fe nga bawekya ebintu byaffenoyugira mubantu nogamba nti omuntu gwe balabye nga ali freiro nga ali bwati yakuba dwiro ono ye tumanyi muli wa sente oyo amulinanyi kubanga bano berimba nti when you get people of influence mu uganda temulimuomuntu omukulu ngoyouganda temuligenda mudwaliyo bapotinamu mass communicate amu change agent mu uganda temuliimu muntu gwoyitayo kumugema abantu ne bajja bagema owa owa gundi owa anglikani church bateekewo okugema ku chachi wenyini ku sande balabe bebagema because of this man lwaki tebajja no naye yenyini tali trusted institution za uganda zonna zafa ne ziggwawo mu uganda temulimu muntu gwokozesa mu siola eyo anti bwebamugemye bwe bwebamugemye ah, ah, yayogedde ki ntiyayogedde hmm, munafunafu hmm. oyo gwe bagema hmm. ah, oyo gwe bagema what if singized kubanga foomu eri gye bagemerako abantu ekugamba nti ebiddira byonna nga bakugemye bibyo eh, wali ogirabyeko gwe foomu baleete ewange ente embwamba babadduke ekintu kino lwakyo kiteeka ku mwami mayiga no nkugamba mayiga wotutenda in his resignation yes mayiga ayina kulekulira why he deceived baganda that the kabaka was okay take your mm. responsibility mm. Mm. and the history of buganda is a career 19 fifita siri crisis waliwo katikkiro nga bamuyita pawulo kavuma the moment mutesa was deported kavuma yavaako because he failed to handle the crisis kyamulema in 19 nebaliita mikaire kintu 1964 amasaza agaabula obate baali mu erancaster ben kiwanuka nabagamba is a creation of the british the british sol of it musalewo gigalaga mutesa mukitabo kyakugamba ti they had become an integral part of buganda we had invested money endayiga in those counties gundi yabalimba andrew cohen mm. nebatekayo sente zabwe nyingi tebanyolo resisted mm. kakati bwe baba bali mu erankasita amasasi agabula obote n'abagamba we student west time here naweereza mikaire ekintu akapapula if we are going to be in power who will organize this referendum ago tegatusiba nekisigala mu constitution nti after two years two years after independence we shall have a referendum naye ngaoba otawadde mikairi kintu akapapula mm, mm. but this was a constitutional matter which oba could not fall out it was a constitutional matter tve after two years after independence those counties will organize a referendum abemengo nemikairi kintu bagendewo obote Milton, do you remember this cheat? Obert laughed. Obert laughed. A cheat and a, a constitution which prevails over the other. Kubana Bagamba, Tiena agreement, a political agreement, once the situation changes, is null and void. The situation had changed. What was already in the power and government attack. Yeah. Mekai Richin to Yagamba. And wadde akajiiko tekayinza kuva buganda kudda bunyolo gavayo namusaayi galiddayo namusaayi bwe baba kubalifulendamu kintu naye tolikikolwa buganda naga tugende tuwaabe yagenda mukabuyonjo emirundi eki esatu abakazi bamukuba kintu resigned kintu resigned ne tufuna oyo gumulaba oyo nsibirwa nsibirwa nsibirwa eh, oyaleta amasanyalaze nsibirwa holo mm. sekabaka muteesa yagaa nti maama we yasigala muto mm. abaganda ne bagamba nti namasole tafumbirwa naye nga ne jesus nti maama we okukola omwenge omuka yagukola bukojjaabwe our mothers have influence of us even with the radicals mpaka bamuyitire enyina era wena mukozinga etrabo i avoid her maze omwezi mulamba simulabangako iwill divert me bwemba nakola efujjo lyange simulaba eh, sobola mujemera kakati what i do i avoid her when im fighting my battles ave hmm. spend a month nga simulabyeko tandabangako kati mba nkola fujjo lyange uh-huh. bajja kundivertinga kakati uh -huh mutesa akugamba nti mama we muto nti mama we yasigala muto mm. namusaba afumbirwe naye nga obuwangwa bwa buganda bugamba namasole tafumbirwa mm. nabawandikira ebbaluwa mu lukiiko lwa buganda tinagozo bana nafuna olubuto sikyasobola kukola loolo yonna yabwa namasole olukiiko lwa buganda netula ewatali kuwesalamu namasole afunye olubuto mubutafumbirwa kakati uh, mwaliwo omusajja basudde hmm. ne hamu mukasa ne bagamba bano banaabwe ndi kati mulwaniraki mugenda kulugjamu olubuto mugenda kulugjamu ababuulidde takyasobola kukola lolo yaki yabwanamasole olukiiko lwa buganda nelusalabweotali kwesalamu nti namasole tafumbirwa kabaka muteesa nayita nsibirwa ekiro namugatadamula nze kabaka mu buganda yateekawo obulombolombo era yabugjawo maama wange afumbirwe nafumbirwa kano nekigozi akasajja kasenka atuuka kakuba nsibirwa esasi mutwe tradition against what kakati ffe semwogere yalizaininga lwaki lwa regional tier ono yali zayininga lwaki enginiya omumuli bakubye abaana ekasubi e, e, muwayiriza museveni nti yagokeza abaana kumi bafudde yakera kumaca kukima mumuli erost yosi esouce must be credible hmm? esouce must be credible mayiga takyasobola kubika akosikategedde mayiga takyasobola kuwulira buganda kubuulira ate tunamutrasinga ddi bwe yaleese ng'afaanana bw'atyo kati yakuba ddamula kati yakuba dduyiro what the state, mayiga's statement he said yesterday has been overtaken by events he must attend in his ate kimuyamba ye finishing what happens katikiro ku resigning okusinziira ku mirundi kyekimuyamba kyekimuyamba anti kyekimuyamba yakweka kabaka natuuka mu mbeera gyalimu what if had something eres wors has happened kyensasira museven wold mayega stand up and sent has been sick ferongo time hey, bali kitadde no. kwani why did museven come up and say you people speculating about the kabaka's life social media people, social media people. <laughs> why didn't mengo keep quiet ani alina okutegeeza obulwadde bwomutandaanyes is a human being he follows sick naye the way you conduct yourself ne we yakondaktinze himuself wali yadde ategeeza nga alinga astoming out waliwo ngambi wano nti nokumuyita ku mikolo gino egya public tekyakoze bulungi naye kyayambye indisguyes kyayambye nnyo museveni and gavumenti yes and museveni should pick on this nkubuulira nze mbeera mu byalo mbeera n'abantu peopa very bitter buli kintu kyonna bano tebanyega because nkugambye my submission is that these people have captured buganda mhm. bebagiri mu baminisita bonna bakubwa they are anti government sentiments in buganda and they are looking for a revolution something that can spark off a revolution in Buganda. Mm. Nga Buganda riots. That's why all of the Buganda who die. Lukwaga mm. afude. Bantu babika. Yanti. Why? If there was an announcement to the Kabaka was dead, singa Kampala yakumulizo. Ngani ajikumyo muliro? Nkugambie abantu baligambye afudde ki hmm. afudde ki gwe twalabanga ava e kenya aline moyi aline hmm. kinyata hmm, so government i always tell them meamwerisikiteeka when i predict ten things i see eight on record my polopambo submissions is that Mayaga must stand in his resignation. Is that humble? People cannot trust him again. Is that your humble submission? Yes. It helps him. Let other people, twagala ne president e vaticano ku paapa oli ataliyo neyambulesinga president abagamba nti the pope is improving yes we acquired another doctor the health structure of the kabaka nti nogenda nabagereka namutula wano bamugeme mhm. the kabaka made any comment nabagereka yayogedde yayogera mukazi yayogerera kabaka it it wasn't the situation teyandigenze it wasn't the ani yamutaddemu eddagala ani yali mutaddemu musawo owawa wa gavumenti eh, awulira ulira engalabe ulira enganga <laughs> kutesenizi ifi wasenizi kitegeeza <laughs> yes because yes in his frail condition is vulnerable to covid munafu mm. so the mm. vaccination was okay but was it necessary for public who conducted it was it examined by who gano ganonyamu kubba sente mugenda mwewandiraani eh, gwogamba mu situationi eno let me tell you kwata enyama ensava ogende ngaogigabira abantu balalu be bajjo girya nabagamba nti when government loses public trust everything it does becomes a referendum under covid abantu gwe batidde nnyo you wouldn't even campaign okuleetawo wenna mirembe oleetawaba olezee oleetaani abo bonna tebakyeyinofu people tebabajjamu obwesige to vaccinate the kabaka will not make any inlord you tell the people about the availability of the vaccine that siole abantu bakimanyi tedagala bwe way adhiiriraktant nene museveni bamugea ah, ah. gwegenda oggulewo nga ttiimu ya uganda esamba abantu basigale bwera okugulewo oluggi waliwo asigalawo nga tayingidde mu kisaawe mhm. covid okuva le bamutandika abaministry bamuyiyamu ettaka amata tegaliyo watugambe wali akankutteko uh, eh. nti kabaka tateka mikono mabega tazingawazite message yadayagala okomunikatinga oba kyazzebuzi yes. nomuserale namukwata kuba itwozikiriya